Her sevdiğin şeyi yediğinde siyah nokta oluşur mu diye yaşadığın o kaygının karşıtıyız. Çünkü biz siyah nokta karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Neutrogena senin yanında, cilt problemlerinin karşısında. Neutrogena, dermatologlarla birlikte geliştirildi.